ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ousmane Sonko ki gaayam ci de législative tv journal Wal Fadjri mu ngi ñuy xamal ne Antoine Felix Diome génne na leen ci xew mi juróom ñett lycée yi ñu publier ne ñoo war a bokk ci élection législative yi ñoom waaye weskan bi duñu ci bokk ak ni ñu ko bëggee won moo di liste bi Ousmane Sonko jiite woon moo ki gaayam nee nañu déet duñu mën a bokk journal si du Quotidien nañu juróom ñu publier Ousmane Sonko ki ci di ministre intérieur Antoine Felix Diome tax na njaga si la nekk expert ci wàllum électoral arrêté bu ministre bi génnee ne Ousmane Sonko ko ke gayam duñu mëna bokku ci élection yi ba ci sax ñom wa benno bokk yaakar mom ministre intérieur bi defut liko wara manam du moy ki ko warono wax le témoin yene kay mom itam ci mbir mom la dikkat modi législatif 31 juillet yi ñu wara amal liste nationale bu yewé askan bi gañi dañu ko rejeté Macky Sall ki gayam xexu Dakaru bi ñi wara jamarlok Barthélemy Dias socialiste yi la ko ngallo ponkalu benno bokk yaakar yépp nak journal témoigne mu ngi xamal né Macky Sall ci département bi la leen installé Abdoulaye Wade muy wëy di conduire liste walu ci national bi Pape Diop jital boko gis-gis mom lañu gis ci biir seen lycée bi muy doxal vox nañu mo taxit yefi narul yombu Ousmane Sonko miñu ñu nara faxas mo ki gayam nenañu duñu baye yefi mu sedd dañuy wacc ci metti rakko njitu fi nek di Macky Sall ndax du gulet Macky Sall di len tapas ak di len wo ci guxum pétrole mu mana talé dayu daayu ak manifestation gu ngand lañu wote alduma gi di ñew ci mbedd Dakar yu ngir defante kook Félix John Antoine vox populi nañu lycée du yewé kan bi dongo ndax ñi di wa benno bokk yaakaar ñoom itam seen lycée suppléants yi gaañ dañu ko fa xas ne du mën a bokk ci élection législative mandat nañu moom kay di wa DG di direction générale des élections sauvé nañu benn bokk yaakaar ba noppi jëlee fi yeewi askan bi bëggoon a bokk ci élection yi journal di source wa nañu nañu xaar lépp lu mën a am lu kenn yaakaarul ci réew mi nag ndax invalidation gi ñu def liste yeewi askan bi ak bu benn bokk yaakaar bi donte sax ñoom ñëpp ku ci nekk am nga bés ngir mën a defi recours ci DG yi waaye teewul jamono ji ñuy wax ak yéen seen ñaari liste yi di liste yeewi askan bi ak liste benn bokk karbi bi ci suppléants yi ñoom ñaar ñëpp dañoo fori neew journal bis bi le jour nañu scénario catastrophique gi ñu nar a dund ci réew mi mooy rejeté liste ñaari camp yi conseil constitutionnel gaañi am nañ fa daari ñuy jour ngir amal recours juróom-ñett liste yi gaañi nangu mu ngi ci biir journal bi njaga si la di expert ci wàllum électoral ne ministre intérieur amul benn droit di rejeté benn liste ci réew mi journal le quotidien li mu bind moo di législative 2022 yi yeeweeskan bi ñàkk na ko seen suppléants yi DG yi moo ko rejeté seen titulaire yi benn bokk yaakaar ci suppléants yi yeeweeskan bi nar mobiliser lu tolloog ñaari junne doma dama ci dakaru ci wandri di giñu dëtmal alerte yi nakay ne ko nañu xaar rew muy ko balay fan yi di rawati na ci direction générale des élections ousmane sonko ak kii di bugan gay ñoo nekk ci l'info yi nakay journal bi tek ci ne même combat lañu bok ñom ñaar ñepp jamono ci li bëgg modi di ci ay élection même ki bu mart bugan gay mo matat ousmane sonko ki gayam turbine yéen akaay mi ko bind na ci yeewi askan dek wa gën sa bop ñom ñaar fa xass nañu len ci élection yi bugan gay ousmane sonko jamono ji ñoo bok même combat bi ñu ana nees lañu mëna def ba bokku ci élection yi bu len ci Macky Sall ak gaayam baye ci gaañ def ba ministre bi wax ko dembu Barthélémy Dias nee na dañu violer code électoral bi sur intérieur xibar dembu bu den football la directrice news wa direction générale des élections disqualifié nañu Yewwi Askan bi ba nopi qualifié Benno bokku Yaakaar tey nak dess na direct nañu cadre la yo xamné ne DGE ñoo ko génnee bu dee nag conseil constitutionnel dëggal na li DGE wax modi di Askan bi ci élection législative yi in fokk da ciy fori neew atal 24 yéene kay nañu DGE bolaké na yewi askan bi li bloqué demul dikul mo jang mi ci rewmi mi journal 24 nañu légui tay mu débloqué ndax ministre gi ñu denk ko pour rewmi nonku na erreur gi ci jang mi ñoko def li ñu warlu wanti won ak jangale kat yi dara lañu ci deful fi ki bi soleil national nañu indemnité spéciale yi ñu waxon gañi danañu leen ko jox ngir ñu delu war ci classe yi nekkat ko ci info yene kay mom abdoulaye daoud diallo neena gën nga yag balay wandri di aljuma payor gi war ci jangale kat yi danañu leen ko jox affaireu bébé ye ci tiwawon di fukki xalé ak ben yi la kon ci ak ji fa amoon journal la témoigné yéene kay nañu directeur des ressources humaines ga nekkoon ci l'hôpital ba moom itam téye nañu ko gannaaw yenn ci naatangoom yi ñu déglu ba garda wi lañ am na keneen ku ñu ci tegati loxo journal enquête ne ñu ñaar lañu bu ñu ci tegee directeur bi muy ñett yoo xam ne jamono ji ñoom ñëpp ña ca kaso ga li nekk ci biir xolu sénégalais te duñu ko mësa fàtte moo di bi sénégal doon duma france ci coupe du monde 2022 journal record yéene kay nañu tey la ñaar fukki at mondial bi ñu doon football ba gaynde sénégalais dumu ci ganaaru france 31 mai 2000 2002 la woon tay la mille mai 2022